que venim a anunciar avui aquí és que conjuntament impulsem un ple extraordinari per al proper divendres 24 al, al matí, on anirem amb tres grans temes de ciutat, hi haurà dos acords que es portaran al ple, segur, des de govern, no? que és una, la creació del Consell Municipal de Turisme, l'altra, iniciar la revisió de l'ordenança de, de terrasses. Sobre el tema de desigualtats, el que portarem seran acords més amplis, perquè estem parlant de temes molt amplis que requeriran grups de treball i requeriran un, un, una feina molt més aprofundida de mesos. No? La idea és impulsar un gir social a la ciutat de Barcelona amb el màxim consens per tal d'erradicar la pobresa i combatre les desigualtats. No? Això és un començament, evidentment, no, no ho farem d'un dia per l'altre, però sí sentar les bases i que aquest sigui el primer tema que es discuteixi. El govern el que fa és abordar el que per nosaltres ha estat i és una prioritat. Com amb la filosofia i amb la prioritat estem d'acord, nosaltres ja podem garantir i aquest suport a aquestes primeres mesures de caràcter social.